hello and welcome friends visual studio code के ऊपर पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं आज की यह वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर इसके पहले मैंने जारविस के कुछ प्रोग्राम आपको दिखाए थे कि किस तरीके से हम लोग अपना ए डेवलप कर सकते एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि आम तौर पर आपसे इंटरव्यूज में या कभी-कभी आपके ट्वेल्थ के एग्जाम में या बी के या बी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है उस तरह के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं तो देखिए यहां पर एक लिस्ट हम प्रिपेयर करेंगे ठीक है तो यहां पर लिस्ट किस नाम से प्रिपेयर करेंगे बुक्स के नाम से तो ये लिखा बुक्स और यहां पर ये लिस्ट बना रहा हूं ध्यान दीजिएगा यहां पर लिस्ट बना लिया पाइथन की बुक है ठीक है अब ये पाइथन की बुक हो गई फिर यहां कॉमा दे दिया ठीक है इस तरीके से यहां कॉमा दे देंगे यहां करके और फिर यहां पर जावा जावा की बुक ठीक है तो ये जावा हो गया फिर यहां पर कॉटलिन ये O T L I N तो फिर ये कॉटलिन की बुक हो गई अब यहां पर कॉमा दे दिया जाता है ध्यान दीजिएगा ये कॉमा देकर के इसी में एक और लिस्ट जोड़ी जा रही है इसमें और भी बुक्स के नाम आएंगे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूं माई एसक्यूएल माई एसक्यूएल तो ये हो गया माई एसक्यूएल ये एक और किताब का नाम हो गया और फिर यहां पर एसक्यूएल सर्वर हो जाएगा तो यहाँ पे SQL server S E R V E R यानी इसमें दो चीजें जोड़ दी गई तो क्या कोई एरर आने की संभावना है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कोई एरर आएगा नहीं कोई एरर नहीं आएगा ज्यो की त्यों लिस्ट हमारी प्रिंट होगी देखते हैं कैसे प्रिंट होती है प्रिंट तो हो जाएगा एरर कोई नहीं आएगा लेकिन सीक्वेंस क्या होगा प्रिंट होने का उसको देख लेते हैं ई ओ के एस बुक्स ठीक है तो ये बुक्स लिख दिया है अब इसको चलाने की बारी है तो यहां से इसको चला देते हैं ये क्लिक किया हमने ये हमारा प्रोग्राम चल गया है और आप देख सकते हैं ये रिजल्ट भी हमारे सामने प्रिंट होकर आ चुका है तो जैसे दिया गया ना वैसे ही बिल्कुल ये प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाने वाला है कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब इसमें प्रश्न चिन्ह तब लगता है कि जब हम बुक्स के बाद यहां पर यहां पर हम इंडेक्सिंग करना शुरू करते हैं जैसे यहां पे थ्री कर देते हैं थ्री तो थ्री के कंडीशन में यहां पर रिजल्ट क्या आएगा तो चलिए इसको एक बार रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है वैसे ये जनरेट करेगा एक तरह का एरर ठीक है तो चलिए यहां से इसको रन करवा देते हैं और रन करवाते ही आप देखेंगे कि यहां पे थ्री करने पे देखिए ये इस तरीके से थ्री मैंने किया है और अब ये एरर जनरेट कर रहा है लिख रहा है tuple index out of range तो ये एरर जनरेट करेगा ये अब यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज हमने इसमें और बढ़ा दिया है इंग्लिश और मैथ्स तो अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं देखिए यहाँ से मैं इंडेक्सिंग हटाता हूँ यहाँ टू लिखा हुआ है इसको भी हटा देता हूँ हटा देता हूँ यहाँ से ये हटा दिया हमने अब खाली बुक्स को प्रिंट करवाना है तो ये बुक्स पूरा पूरा प्रिंट हो जाएगा कैसे प्रिंट होगा देखिए यहाँ पे चला दिया इसको अब ये पूरे बुक्स की एक लिस्ट हमें प्रिंट होती हुई नजर आएगी ठीक है तो ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स भी प्रिंट हो रहा है ये देखिए ये यहाँ पर शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ प्रिंट हो रहा है चलिए अब यहाँ पर इंडेक्सिंग करते हैं तो पहले वाली इंडेक्सिंग तो समझ में नहीं आई पता नहीं क्या टपल करके लिख रहा था ये लिस्ट हमने बनाया और वहां पे टपल क्या का क्या काम है समझ में नहीं आ रहा था अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूं तो जीरो वाले में आप देखेंगे कि ये वाली लिस्ट प्रिंट होती हुई नजर आएगी यानी पहली वाली लिस्ट पाइथन जावा कॉटलिन यहां पर ये लिस्टिंग खत्म हो जाती है देख सकते हैं इसके बाद कॉमा लग गया इसके बाद दूसरी लिस्ट चालू हो गई है तो जीरो नंबर पे यही लिस्टिंग प्रिंट होगी चले एक बार रन कराए इसको तो चलिए इसको रन कराते हैं ठीक है यहां से इसको ओके करता हूं ये रन हो जाएगी लिस्ट हाँ यहां पे देखिए नीचे आया हुआ है हाँ, इसको यहाँ से करता हूँ मैं रन ताकि आपको देख पाने में सुविधा हो ये लीजिए ये रन करवा दिया अब जीरो नंबर की लिस्ट कौन सी है तो जीरो नंबर की इंडेक्सिंग यही है तो जीरो नंबर प्रिंट कर रहा है अगर मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वन तो अभी वन लिखता हूं तो देखिए क्या प्रिंट होके आता है इसको थोड़ा सा इधर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूं ताकि ये आपको दिखे ये है आपका जीरो ठीक है ये है आपका वन और ये है आपका टू ठीक है तो देखिएगा यहां पर अगर मैं वन लिखता हूं वन इस बार मैं क्या लिख रहा हूं वन लिख रहा हूं तो यहां पे वन क्या प्रिंट होके आएगा तो चलिए एक बार रन करवाते हैं रन हाँ, करवाया तो वन नंबर की लिस्ट आप देख सकते हैं यही तो है हमारी वन नंबर की लिस्ट माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर यही दो चीजें है ना तो यही दो चीजें तो यहाँ प्रिंट होके आ रही है देखिए यहाँ पे नीचे देखिए आ रहा है बिल्कुल सही है समझ में आ रही होंगी बातें अब देखिए अगर मैं यहाँ पे टू करता हूं तब क्या आना चाहिए भाई टू सवाल तो ये भी है कि टू करने पे क्या आना चाहिए तो टू जैसे ही आप करेंगे और इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश और मैथ सारा यानी कि एक पर्टिकुलर जब कॉमा दे देंगे तो ये बन जाएगा इंडेक्स जीरो ये बन जाएगा इंडेक्स वन और ये बन जाएगा इंडेक्स टू और आप थ्री फोर फाइव देंगे तो जाहिर सी बात है एरर ही आनी है ठीक है और कौन सी एरर आएगी इंडेक्सिंग एरर ठीक है ओके